per eh, il salotto del Mix 2012 abbiamo Marco Fiorentino, amministratore delegato di KPN Quest Italia, a cui chiediamo la sua opinione sulla proposta Etno sull'estensione delle ITR al mondo internet e eh, le sue previsioni sulle conseguenze che questa proposta potrebbe avere sull'internet come la conosciamo oggi nel caso fosse accettata. Grazie Mauro. Eh, io penso che la cosa più intelligente che si possa dire in questo caso è di ricordare quello che il Parlamento europeo ha deciso pochi giorni fa a seguito di questa proposta eh, che è stata fatta da Etno. Eh, il Parlamento eh, ha adottato una risoluzione in cui si chiede al regolatore europeo eh, di adottare eh, misure atte a garantire fra le varie cose la neutralità della rete, il principio del servizio end-to-end, end to end il principio dell'apertura della, dell della rete e della possibilità, aggiungo io, che qualsiasi opinione o qualsiasi servizio che venga offerto sulla rete passi in modo assolutamente trasparente. Questo concetto è già passato negli Stati Uniti, l'FCC ha già adottato questo principio, è già passato in Olanda, ehm, siamo a qualche settimana da un pronunciamento della Nelly Croes su questo argomento, Fino adesso eh, Nelly Croes ha adottato una politica di wait and see, eh, cioè, ovvero vediamo se la regolamentazione attuale basta eh, e se non basta interveniamo. Eh, noi, eh, e parlo per l'associazione degli internet provider, siamo dell'idea che questa situazione non sia assolutamente sufficiente e che vadano adottate le stesse regolamentazioni ex ante che sono state adottate negli Stati Uniti e in Olanda, in quanto già adesso si stanno verificando alcune violazioni abbastanza importanti del principio di neutralità della rete. Da una parte per esempio si blocca eh, una parte del traffico VoIP in alcuni paesi e dall'altra parte si fa passare il traffico VoIP di servizi degli operatori mobili senza addirittura che questo conti ai fini tariffari. Eh, da una parte ehm, eh, si, si lanciano servizi 4G dove i propri contenuti video, in qualche caso HD, dell'operatore stesso passano gratuitamente e dall'altra parte tutti gli altri devono, devono pagare. Eh, si lanciano servizi in collaborazione con operatori di, che offrono servizi di, di, musica online in Germania, eh, dove fondamentalmente la tratta di rete mobile viene eh, fornita gratuitamente al consumatore finale e quando il consumatore finale invece deve pagare per, per, eh, per, per utilizzare eh, servizi in concorrenza. Queste cose non devono succedere, se succedono avranno l'effetto di ridurre la concorrenza eh, sui servizi over the top e quello che succede quando si limita la concorrenza è molto chiaro, si è visto in Est Europa prima della caduta del muro di Berlino, lì c'erano le Trabant e dall'altra parte c'erano le BMW, le Ferrari eccetera eccetera. Ecco, io penso che il Parlamento europeo ha affermato un principio che farà sì che non torniamo alle, alle Trabant e che continueremo a avere un regime di, di, di, aperta concorrenza così come internet è nato e così come internet ha prodotto i vari Google, Facebook, Skype eccetera fino ad oggi. Devo dire che Nelly Croes fino adesso è stata un po' timida da questo punto di vista, speriamo che adesso abbia il coraggio diciamo, di affrontare anche ehm, con forza eh, quelle entità che forse vorrebbero invece continuare a tornare al mondo delle Trabant.